হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মই আজি আপোনালোকক শিকাম ফেচবুকৰ লাইক কিভাৱে বাঢ়াই সেইটো আপোনালোকক শিকাম চ' মই ইয়াৰ আগতে ফেচবুকৰ লাইক বঢ়াইছোঁ চ' মই আপোনাৰ চাৰ্জ কালি দেখাই দি আছোঁ কিভাবে ডাউনলোড কৰিব আৰু কিভাবে ইনষ্টল কৰি কিভাবে আপোনাৰ ফটো লাইক বাঢ়াব চ' মই কৰিছোঁ খালি জাষ্ট আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ যে কিভাবে আপোনাৰ ফেচবুকৰ লাইক বাঢ়া তো আপুনি ইউসি ব্রাউজার যাব ইউসি ব্রাউজার যায় এদি ইউসি ব্রাউজার যায় আপুনি এই গুগল পাৰ যাব ইয়াত লিখিব ফ'ৰ লাইকাৰ যিহেতু মই লিখিছিলোঁ প্ৰথমতে লিখিছিলোঁ ইয়াত দেখা ফ'ৰ লাইকাৰ এপ ডাউনলোড ইয়াত যাব তো যাওয়ার পিছত ইয়াত দেখা লেখা আছে ডাউনলোড ফর লাইকাল ফ্রি অ্যান্ড্রয়েড ইয়াত যাব ক্লিক মারার পিছত ইয়াত দেখ ডাউনলোড ফ্রি একশো ছয়চল্লিশ এম বি আহি গেছে ইয়াত ডাউনলোড করে লব তারপিছত আপুনি ডাউনলোড করেছো মই প্রথম যেহেতু জাস্ট খেলা আপনার দেখাই আছো যে কিভাবে ডাউনলোড করে তার বাদে আপনার ফাইল মেনালত যাব যাওয়াৰ পিছত যাওয়াৰ পিছত ইয়াতে কি আছে ইউসি ব্ৰাউজাৰ ডাউনলোড এই আহি গৈছে এপটো মই যিহেতু ডাউনলোড কৰিছোঁ ইয়াত ক্লিক মাৰি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যে আহি গৈছে ফ'ৰ লাইকা যিহেতু মই কৰিছোঁ প্ৰথমতেই আপোনাক খালি দেখাই দি আছোঁ চ' তাৰপিছত আপোনালোক ইয়াত ফেচবুক আই ডি দি লগ ইন কৰিব পাছৱৰ্ড দিব আৰু ফোন নম্বৰটো বা জিমেইল দি যিটো দিয়ে কৰিছে আপোনালোকে সেইটো কৰিব কৰাৰ পিছত লেখা আছে অট' কমণ্টাৰ আৰু অট' লাইকা মই ইয়াত ইয়াত মাৰিব অট' লাইকাৰ মাৰাৰ পিছত যিহেতু টাইম ৰেডি হোৱা নাই মই যিহেতু ইয়াৰ আগত দিছোঁ মই ইয়াত দিব পাৰি একশ আছিব পাৰে দুইশ আছিব পাৰে পঞ্চাছটা আছিব পাৰে আপুনি যিৰকম কৰিব ফটো বুজা সেইটো আপোনাৰ আপলোড হ'ব আপুনি পঞ্চাছটাও কৰিব পাৰে ত্ৰিছটাও কৰিব পাৰে বিছটাও কৰিব পাৰে এই যে জাষ্ট তাৰপিছত সেই ফটো দেওয়া আছে ফটো লাইক বঢ়াব পাৰিব ভিডিঅ' বঢ়াব পাৰিব ফটো এইভাবে এনেকৈ বাই কৰিব আপোনাৰ ফেচবুকৰ ফটো আহিব যিহেতু মই কৰিছোঁ প্ৰথমতেই তো টাইম ৰেডি হোৱা নাই নট একেতে আই তে দেখি আছে ইনভাৰ্টিভ ৰুলছ নট ফাউণ্ড দেখাই আছে চ' মই যেহেতু করেছি মই এখানে জাস্ট আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ যে কিভাবে আপুনি ফেচবুকৰ লাইক বঢ়াব পাৰে চাওক মোৰ ফেচবুকৰ ফটোত লাইক বঢ়া নাই চ' মই কাষ্টমাৰৰ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছটামান দিছে ফ্ৰেণ্ডটো আৰু ফ্ৰেণ্ড ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছটামান দিছে কিন্তু তাৰপিছত মই মানে লোডিং আছে নেট তামাম চলত সেইকাৰণে ৰ'ব এই যে ফটো দিছে ভিডিও ফটোটা লাইক কমেন্ট হয়েছে বহুদিন আগে দিচ্ছি যার আজকে খালি ফটোটো দেখাই দি আছোঁ এই যে ফটো দেখো একশ পাঁচটা দিছে আদাৰ্চ যিহেতু মই অটো লাইকাৰ পৰা লৈছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত আদাৰ্চ আহিছে আৰু কমন দিছোঁ দহ বাৰজন দিছে ফ্ৰেণ্ডচ কমন তাৰপিছত যিখিনি আছে সেইখিনি মই অটো লাইকৰ পৰা লৈছোঁ যাতে ফ'ৰ লাইকৰ পৰা লৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ড ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব মোৰ টেকনিকেল ভিডিঅ' দেখুৱাৰ কাৰণে চ' আৰু থেংক